assalomu alaykum qadrli do'stlar sizlar bilan men yana shahzodbekman va bugungi video roligimizda sizlar bilan um, htmlda darslarimizni davom ettiramiz va bugungi mavzuyimiz uh, blok elementlari haqida bo'ladi va buning uchun biz html papkamizni ochib olamiz job we have done. start eh, una background color yani orqasini qizil qildik And style va sessiya the qilib What? Right, consec. Shores not Big. o'rniga qo'shdi keyingi moviy ispanimiz esa o'z joyidan chapga surilib qoldi ya'ni buni rad qildik biz chunki biz hozir css kod yozyapmiz inline css deyiladi bunday kod yozish usuli 19. Turib sesizda yaxshi bilaman va do'stlar bugun biz sizlar bilan ushbu blok elementlarini o'tishimiz kerak edi va o'tdik youtube kanalimga obuna bo'lishni unutmang layk hamda kommentariyalar yozib qoldiring hammangizga xayr